jumpa lagi kita melihat sesuatu yang ada di sekitar sini inilah tempat di mana ada penampakan di sekitar sini ya kita berjalan terus mengingi jalan ini ini adalah rumah salah satu yang sudah tidak ada penghuninya sudah hampir 10 tahun nah inilah rupanya apa anda melihatnya nah disitulah penampakan yang selalu ada ya kita terus berjalan setiap mengelilingi rumah kosong ini kita lihat saja wah di sini ternyata banyak banget sampah-sampahnya waduh masyarakat harusnya segera diperbaiki atau dibersihkan nah yang inilah ini salah satunya